前の相手は俺だろうちょうどいいハンデだってばよちょっとやりすぎちゃって <laughs> Got my... Got my chakra back! Gotcha! Let me show you what I can do! <laughs> Don't think I'll go easy on you, even if you are Jiraiya's student. Gotcha! Thank you. それができるとでも思うのかてめえらの好きにはさせねえここでぶっ潰す果たしてその威勢本物か見せてもらおうか所詮買い物の目メッキが離れるのも時間の問題だ二重惑星螺旋手裏剣 Here! Hey! Ha! There you are! Here goes! Too slow! Almighty push! Let's show them what we got!